हेलो एंड वेलकम फ्रेंड्स आपका टैली प्राइम जब अपडेट हो जाएगा तो ये कुछ ऐसा दिखेगा देखिए इसके पहले हम टैली 1.0 चलाते थे लेकिन अब ये 2.0 में कन्वर्ट हो गया है तो जैसे ही आप इसको अपडेट करेंगे तो इस तरह के विंडो आपके भी सामने आ जाएगी और यहाँ से आप कुछ इस तरीके से कंपनी वगैरह बना सकते हैं रिमोट एक्सेस कर सकते हैं यहाँ से और भी बहुत सारी चीज़ें हैं तो आने वाले वीडियोज़ में और भी डिटेल में इस पर बात करेंगे थैंक यू